Luchas y memoria en el arte latinoamericano. El seminario pretende acercarse a la producción artística en diferentes países en el perdido comprendido entre 1970 hasta la actualidad. La idea es analizar obras que han marcado sus respectivas épocas incluso marcadas por una perspectiva de arte popular. El programa comienza con la experiencia del exilio contra la dictadura con un álbum del brasileño Caetano Veloso y las intervenciones del colectivo chileno CADA, Colectivo de Acciones de Arte, formado originalmente por Fernando Barcells, Juan Castillo, Diamel Eltit, Lotti Rosenfeld y Raúl Zurita. A continuación, se discuten obras que presentan la cuestión de la memoria vinculada a grupos que sufren un constante borrado. El Manifesto del chileno Pedro Melemebel, poemas del uruguayo Alfredo Fresia y del argentino Néstor Perlonger. Y también fragmentos de la narrativa histórica Yo Tituba, Black Witch of Salem, de la escritora Peña Marise Condé. En el siglo XXI, el programa recoge el tema de la memoria y la resistencia de mujeres, con las escritoras brasileña Conceição Evaristo, mexicana Gabriela Damián Miravete, argentina Teresa Mira de Echeverría, y el programa se cierra con un debate ecológico guiado por voces artísticas del continente. Un texto del educador boliviano Mayo Rodríguez Ibáñez de la escritora Nahua Ateri Mirahuatl. La entrega final del trabajo podrá realizarse en la forma de un artículo científico o ensayo, pero también en la forma de un relato de ficción. Entonces, espero ustedes en, de este lado de la pantalla.